کار ای که به طور متداول با مجموعه داده ها انجام میشه قربال کردن مقدارهایی که نمیخواید اونا رو ببینید. آیا متوجه شدید که بعضی از اسامی کشورها در واقع کشور نیستن؟ شما چیزهایی مثل جهان، آمریکای شمالی و جهان عرب رو در بین اونها میبینید. همه این موارد واقعا کشور نیستند. پس بیاید اونها رو قربال کنیم. تمام جدول رو انتخاب کنید. به منوی دیتا برید و فیلتر رو انتخاب کنید. حالا باید مسلس های کوچیکی کنار برچسب های ستون ها تو ردیف اول ببینید. روی مثلث کنار اسم کشور کلیک کنید. مثلا فرض کنید که نمیخوایم داده های جهان رو ببینیم. همه کاری که باید انجام بدیم اینه که مواردی رو که نمیخوایم توی لیست انتخاب نکنیم. یعنی تیک کنار اون رو برداریم. اگر روی OK کلیک کنیم میبینید که این ستون حذف میشه. خودتون ادامه بدید و باهاش بازی کنید. نترسید. داده ها پاک نمیشن. بلکه فقط اونجا دیده نمیشن. توجه کنید که کنار همه ستون هایی که غربال شدن یک آیکون کوچیک سبز دیده میشه. برای اینکه بدونید اون داده غربال شده است.